Ai, galera. E eu vi o Homem-Aranha da, Vou parar. Luca, para, para. Fala, galera, beleza? Eu sou o Mancha, trazendo mais um vídeo pra vocês. E, bom, a Malu e o Luca também estão aqui. A gente vai gravar um vídeo. Beijo, de... não se assustar. É, deixa eu aumentar um pouquinho o brilho, porque a gente tá aqui fora, daí fica escuro. Vou colocar no máximo. No máximo, É. Depois eu... É, não, é porque aqui fora tá escuro, entendeu? Sim. É, Sim. É, é. Que bom. Luca, para, para com isso, com a cadeira. Agora, eu meio... Aqui, ó. Tente não se assustar. É. No versus impossível. Vai começar com algo que eu já fiquei com medo. <laughs> É porque tem dente, eu tenho certeza que tem é dente afiado. É do jogo final que eu já joguei esse jogo, já gravei um. Calma aí galera, deixa eu só fechar isso daqui. Não posso fechar o gravador de tela porque acho que fecha. Deixa eu só ver. Ah não, não fecha não. Então não tem problema. Bora. É, tá com uma qualidade muito ruim. Eu já sei o que vai acontecer também não sei. Tô com uma qualidade muito bosta. Miguel, por que você fala? É, eu não... Me, eu levei um susto. Eu não! Bom, bora. Mas o Miguel vai querer mais fazer susto. Eu acho. Eu não levei um susto, não. Eu não levei. Ah. Olha lá, se mexeu o banco. O banco já se mexeu. Já, a gente já viu esse vídeo. Eu também vi. Não lembro. Deixa eu de novo. Deixa eu de novo. Ixi, cara boa. Ixi. Eita. E agora, galera? Eu não, não nada. Eu já vi esse, esse daí. eu não gravei. Esse eu nem eu não mais aparecendo Vem mais pra cá, né, irmão? Não tem como. pra cá. Eu não levei susto. Essa daí, nem susto. É de boa. Não, eu tomei um susto. daí é de boa. Quer ver? É, essa é de boa. Vai vir um bicho. Aí, ó, de boa. Quem que se assusta com isso? Na mão. Quem que se assusta com isso? Deixa eu ver quanto tempo que falta. Tem seis minutos o vídeo. Tsunami. Filho de mamãe. Eu não tomei um susto. Da avó, você outra coisa. Não, ela falou filho da mãe. Filho da mãe! Filha da mãe! Filha? Da mãe. Mãe. Filha? É de mamãe, mamãe. Eu falo pro vô. Filha da mãe o filho da mãe. Que demora! Aí depois, eu, quando ele me olha. Eita! Tá Eita! Você não tá vendo o vídeo? Eu tá tá não, não não, me assusto. Eu assustei. Mas aí eu não vou tomar susto. Nem eu. esse aí tá de ah. boa. Não, não tá de boa não, mano, eu já vi. Mas dei dói, hein? Os brinquedos devem doer. Ó, oh, o cara já tá com o dedo machucado, tá Quem compra esse brinquedo Não, pra... você já teve esse brinquedo? Não, mas eu já vi uma pessoa se machucando com isso. Eu também já vi. Aperta! Eu, se eu tivesse brinquedo, eu ia fazer assim, meu Miguel. Se eu tivesse, eu não ia brincar nunca. Se eu tivesse, eu ia... Eu usaria tirando o afiado. Quer ver que o cara que se machucou vai se machucar de novo? Aposta quantos? Não, é zero. Ah. Eu não quero perder dinheiro, Miguel. Eu também. Oi. Nada aconteceu. Eu tomei um susto. Ai, uma cobra. Ai, eu já vi. Não vai me assustar. Não vai me assustar. É, Mas dá uma agonia. Dá um medo assim, né? Eu não tomei um susto. Eu tô aqui de boa olhando pro nada. Eu tô tava sentindo. Não me assustou. Nem eu! Malu! Que você tinha laranja aí, galera. E galera, gente... para! Que? Eu não quero ficar falando no vídeo. O vídeo tá grande, acho que eu não vou postar não, porque tá muito grande. Tá muito grande esse vídeo, mas eu acho que eu não vou postar não. Bora. Bora terminar só essa parte sozinha. Não, eu já vou acabar o vídeo por aqui. Porque ele já tá muito grande. Olha ali, ó. Então, galera, espero que vocês tenham sabido. 中间。